Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme králíčka z vajíčka. Bude vypadat takhle. Kdo chce, může si ho udělat v trávičce nebo i bez. Budeme potřebovat fixy, zelený papír, růžový papír a hnědý papír a vajíčka. Nůžky, ruličku od toaletního papíru a, a e, plastelínu a lepidlo. Nejprve si vezmeme vajíčko a hnědý papír. Vez, a hnědý papír. V, vezmeme si fixu a namalujeme ouška. Zaděláme fixu a vystřihneme. si vezmeme růžový papír a nakreslíme a nakreslíme prostředek do oušek. Zaděláme fixu a vystříhneme. vezmeme ouška a růžový prostředek a lepidlo. Namežeme růžový papírek a přelepíme ho na hnědý. to samý uděláme i s druhým ouškem. Až to budeme mít, tak si znovu vezmeme lepidlo a nalepíme ty ouška na vajíčko. A když to máme nalepené, bude to vypadat takhle. Vezmeme si hnědý papír a černou fixu a namalujeme pacičky. a pak vystřihneme. Až to budeme mít vystřihlé, tak to nalepíme. Zhruba, zhruba do zhruba do prostřed. Nejde to moc lepit tak ať vám dospělé třeba pomůžou. Tak, až to budeme mít, tak si vezmeme opět hnědý papír a fixu a namalujeme si nožičky. Pak vystřihneme budeme mít vystřižené, tak si vezmeme fixu. Ta, teda, tak si vezmeme lepidlo. A nalapíme králíčkovi nožičky. Až je budeme mít nalepené, vezmeme si plastelínu, otevřeme si ji a vezmeme si z ní malou kuličku. A dáme ji pod nožičky. Pak ho můžete postavit a vezměte si pak růlečku od toaletního papíru. To si takhle klidně splacněte a ustřihněte ji. Pak vemte zelený papír a ustřihněte proužek. a to. Zatím, co to někdo bude stříhat, tak si vezměte lapidlo a polep a nama, Točte tím lepidlem duličku dokola. Až to budete mít, tak to vemte a nalepte tu travičku. Jestli je moc dlouhá, ustřihněte a srovnejte. Pak si vezměte vaj, zajíčka, posekte ho tam a vezměte si fixu a namalujte mu oči, nos, fousky a čumáček. Můžete mu třeba udělat i malý řasy. A pak, a pak taky nemusíte si tam dávat tu modelínu. A, a pak si vezmete žl, růžovou, růžový papír a nakreslíte malé růžové kolečko a vystříhnete. Na no, vezmete si lepidlo a, na, a nalepí ho. jestli je moc dlouhé, vysoké nebo, nebo široké, tak ho můžete i zkrátit. Tak ho bude vypadat. A takhle je to už všechno hotové. Takhle v celku budou vypadat všechny králíčce.